大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第十六讲，神要对你说什么？不要以貌取人。 我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按照外貌待人。若有一个人带着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人。 说，请坐在这好位上。又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？”我亲爱的弟兄们，请听：神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上？ 富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？经上记着说，要爱人如己。 你们若全守这自尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。啊，弟兄姐妹们，以貌取人，当然一般我们都会明白，那就是通过一个人的这个。 外貌来断定他的这个的，呃，才干啦，能力啦，品质啦，或者甚至是他的经济能力等等，他重点就是以他的这个外观啊，来去呃做一个决定，然后你决定后呢，你是要怎么样的去取悦他，让他开心，或者不让他开心。 所以以貌以貌取人呢？按现在来说呢，啊，不单单只是一个啊呃样子而已啊。他今天可以说这个，重点就是那个外观啊，你能够呈现出来的这个的外观表现，其实呢等等，都可以放在以貌取人的一个。 范围里面啊，我们可以说就是通过看得到的啊，比如你的这个物质啊，你的物质大小，你的汽车是啊名牌不名牌，你的装饰、你的打扮是不是华丽，是不是呃高贵，是不是呃是名牌的？那你消费的一种表现，你花钱啊这些。 等等等等哦，就是人的眼睛可以看得到的哦，它可以呃都可以放在这个以貌啊取人的一个范围里面。按我们今天所读的这个经文呢，其实呢它也相当的直接，因为在当时呢，因为所指的事情发生是在会堂里面的。 那会堂里面是一个呃敬拜上帝的地方啊，也当然就是在这个经文里面，就好像呃有教会领袖啦，有招待员呐，有信徒啊啊，其实他们也都在这个会堂里面哦，所以在当中呢，可能就是有这样的一个呃金钱主义者啦，是啊神职或者是啊名牌主义者啊。 因为他所指的一个例子也 <laughs> 真的是很，呃，跟我们现代可能有点相似哈，就是穷人跟富人啊，他们的表现，他们的这个呃结果啊，就是穷人呃跟富人他们呃怎么样被当时在会堂里面的人以貌取人啊，在当中呢是有穷人富人吗？那富人是什么？哦，富人他。 穿戴着金戒指，啊，然后华美的衣服，那我们可以说，这个人可能一进去呢，他就是珠光宝气啦，人家一眼看上去就知道，哇，高贵了啊，有钱人呐、啊，这个呃有本事的人呐，这些等等，所以他的这样的一个外貌啊，按今天来说，或许就是哇，他身上全部都是名牌的啊，一看就知道了。 所以这种情形啊，就是有钱的人；另外一个是穷人啊，他穿着一个肮脏的衣服，也可能他的表现呢就是很寒酸的。所以有钱人是一个很自信的啊，阔步进来啊，然后穷人呢，他可能很自卑的啊，头低低的啊，就呃嗯，就是没有自信的啊。 进到会堂里面，所以结果呢，在当时，不论是你是教会领袖啦，或者是侍奉者，或者是信徒等等呢，啊，可能就是按，呃，经文所说的，就是他们有以貌取人的这个呃倾向，他们看到这样的这两种人啊，就给富人呢，哇，就给他，哎，这是一个上好哦，最好的一个位置。 啊，最舒服的一个位置啊，看到讲员的一个位置最方便的位置。然后呢，这个是穷人吗？那你呢就没有的坐， <laughs> 你就只有站，而且也不是上好的啊，不是上好的问的位置啊。《甚至圣经》还说呢，啊，你就坐在脚凳下吧，哇哦，啊，这个真真是对他们来说，就是是呃呃很贬低的一个。 所以穷人跟富人，在当时呢，就有不同的被借贷，哦，也就是另眼相看了。所以在圣经，呃，雅各这个作者就很直接的，很直接的，就通过以貌取人呢，啊，经文里面就描述了啊，他对于他们的指责是什么？因为第一就指责他。 哦，指责他就是说他们这样呢，就是偏心待人，偏心待人，然后是恶意断定人，然后呢又加上的就是说他们没有爱人，又加上他们这样做呢，就犯了这个律法的罪，啊，犯法。甚至更严重的呢，其实就是在。 这个地气节，他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？那也就是说，某一方面呢，这样的行为，你羞辱了那个穷人，你也在当中亵渎上帝的名字，因为发生在会堂里面的事情。所以，当我们以貌取人呢？我个人会觉得。 我们人呢，我相信了哈，只是多是少啊。这我们有这样的一个软弱，但是都是不可取的。那有些时候我们也不当成是什么啊来去看待它。那是在雅各书这里呢，就看来就非常的严重啊。一个以貌取人呢，雅各这个作者就把他啊一一的写了出来。 啊，最严重的就是你已经犯上律法了，然后呢，你就是亵渎了上帝的尊名了。因为这些人都是上帝天国里的一份子，这些人都是上帝所爱所拣选的。但是呢，啊，这些啊以貌取人的人，他们既然呢犯上律法，又得罪上帝了。 那弟兄姐妹们，我们必须要强调，发生在什么地方呢？会堂里。那按今天来说呢，那就是在教堂里。那不是说，哎呀，因为他们还没有信主的人啊，因为是在教会里面啊外教会外面的人，所以有这样的事发生，不是？那是在今天的教会里面，还有信徒之间，还有领袖当中，那。 是不是在你自己个别的教会有这样情况？是不是你也或许就是这样的人？是不是你也有这样的体验？给人家以貌取人，是不是教会的领袖？而我也真的不知道。但是可以断定一件事情，就是雅各作者在当代的教会的会堂里。 就是有这样的事情发生，是以貌取人。人们祈求主帮助我们，神不喜悦我们以貌取人，因为这是对穷人的一个羞辱，也是亵渎上帝的尊名。我们一起祷告，天父上帝，我们祈求主你施恩怜悯着我们，因为我们每一个人都是按照上帝你自己的形象样式所造的。 每一个人，我们都是有价值且是尊贵的，所以主啊，我们祈求主你生以怜悯着我们，让我们特别是教会信徒领袖，我们在教会里面，我们真的是不好去犯上以貌取人这样的一种的另眼相看，这样的得罪人和得罪神的事情，让我们真的是能够以上帝的眼光。 看我们周围的每一个人，而在当中欢迎接待爱戴他们。我们祈求主你生来帮助带领着我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。欢迎你代为转发啊，转发。 就是宣教嘛，啊，也为这马太牧场来祷告、来支持，并且也可以彼此在主里交流，有亮光、有分享，也可以在当中提出，让我们也可以呃能够在当中讨论或者计划，或者有不同的呃看法或者是补充。上帝爱你。 再见啦。